Тема 857. Многоэтажное кладбище. Почему неплохо зарабатывают всякого рода ритуальные фирмы? Да потому что от их услуг невозможно отказаться. Хотим мы этого или не хотим, нам приходится хоронить своих родственников и платить за это немалые суммы. Но вот проблема. Люди умирают так много, что хоронить их уже негде. Ведь для каждого умершего человека требуется не меньше 6 квадратных метров земли по площади. И еще несколько метров вниз. Частично эту проблему решает кремация, но скоро и здесь мы столкнемся с ситуацией, что для урн с прахом скоро тоже не останется места, несмотря на российские просторы. В нашем небольшом городе уже несколько лет власти города думают, где открыть новое кладбище, когда старое будет переполнено. Вопрос так и не был решен, а мертвые ждать не будут. Из книги Альфреда Хейдека Дуга чудес» я узнала, что в Китае, к примеру, где людей умирает больше, чем где бы то ни было. Существовал закон, может, и сейчас существует, по которому человека хоронит в землю только на 16 лет, а потом родственники обязаны освободить могилу, куда при этом девают остатки тела, не написано. В общем, проблема огромная, тем более для больших городов и перенаселенных стран. Но как эту проблему решают в Японии, самой цивилизованной и самой ограниченной в площадях стране? Недавно я узнала, что что у них существуют многоэтажные кладбища, где у каждой урны с прахом есть отдельная комната, куда могут приходить родственники помянуть мертвого. Все на этом кладбище, на высокотехнологичном уровне. Вход по электронному пропуску. Нас ждет примерно то же самое. Не обязательно это будут высокотехнологичные кладбища с онлайн-трансляцией церемонии похорон и постоянным видеонаблюдением за могилой. Но, как мне кажется, это будут кладбища для богатых людей. Ведь мало однажды заплатить за похороны в таком чистом заведении. Нужно это богатство и чистоту содержать круглый год, несколько лет, до бесконечности. Не верите, что это будет и у нас? Вспомните, кто-нибудь из вас верил, что в Москве будут строить многоэтажные парковки? Не скажу, что пользоваться такими кладбищами будет по карману всем, как не всем по карману многоэтажные парковки. Но для богатых очень неплохой вариант, потому Потому что если обставить все красиво и технологично, как в Японии, то желающие найдутся. Кладбище с урнами хорошо тем, что урны не портятся от времени. Их можно переносить и переставлять, в отличие от могил, что позволит такому кладбищу иметь возможность переезжать, если придется, и усовершенствоваться в связи с новыми требованиями времени. Технологичность такого кладбища позволит внедрять все новые услуги, от тех, что я перечислила выше, онлайн-трансляция похорон и видеонаблюдение за могилами родственников, до новых, например, Например, постоянное проигрывание любимой музыки усопшего, зачитывание ему, послание от живущих родственников, разработка нового дизайна индивидуальной могилы, создание голограммы усопшего и тому подобное, насколько хватит фантазии. Так что тот, кто позаботится о создании подобного частного бизнеса, многоэтажного кладбища для богатых людей, возможно, быстро станет очень богатым человеком.